ہڑتال کیا کریں گے ہڑتال ابھی آپ لوگ کب میں نومبر دسمبر میں آتے ہیں ہمارا موبائل بھی فون ہے کوئی نہیں ادھر کوئی کچھ نہیں بولتا صرف حالات تھوڑا گڑبڑ ہو گیا اسی کے وجہ سے جا رہا آپ کہاں جا رہے ہیں ابھی تو ماحول خراب ہے اس لیے بازار تو سارا بند ہے کام سارے بند ہیں ٹوائل بند ہوگا کچھ پیسے نہیں ہوگا تو کیا ادھر بیٹھے بیٹھے کہاں سے آئے گا پیسے جب یہاں کھلتے حالات تو پیسے آ جاتا ہمارے پاس بھی پیسے کھلتا ہی نہیں ہے تو کہاں سے آئے گا پیسے ان کو حق ہے آزادی مانگنے کا حق ہے اس بات کا کیونکہ یہ نہیں کہ آج ادھر مر گیا آج ادھر مر گیا یہ غلط ہے روزانہ کا جھنجٹ ختم آج ہی کا ایک ہی دن ہونا تھا جب حالات ٹھیک نہیں ہیں کوئی روزگار ہی نہیں ہے تو اس لیے گھر جانا پڑ رہا ہے کافی سمے ہو گیا رکے رکے سوچ رہے تھے اب کھلے گا کھلے گا اب کھلنے میں نہیں آ رہا ہے تو گھر جانا پڑ رہا ہے